Хо-хо-хо! Всем привет, друзья! Это обзор 221 главы манги One Punch Man. Ура! Наконец-то мы в строю! Теперь, в дальнейшем, я буду выкладывать разный контент. Обзор других манг, озвучки и многое другое. И все это благодаря вашей поддержке донатами. Это очень сильно меня мотивирует и действительно дает повод не оставлять YouTube. И прежде чем начать обзор, хочу выразить вам отдельную благодарность. Battleborg Роман Виговский, Вовка, Дима Кедров, Андрей, Степан, Кант, кто-то, someone, доктор Баг, Никто, no one. Ярослав, Zero Down, Зомбинг, Уф Картошка, Джокер, Данил, Смайлик, Сентульский аниматор, Павел, Ангел Тьмы, Алексей Сидых, Бекхан и Дмитрий Кондрин, спасибо вам большое за такую поддержку. Вы сделали мне большой подарок на Новый год. Я это очень ценю, особенно в такое непростое время, когда я действительно нуждаюсь в вашей поддержке. Я вас всех очень сильно люблю и ценю каждого из вас. Я всегда стараюсь отвечать на ваши комментарии. Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом, нажмите на подсказку, которая только что появилась в правом верхнем углу. А так, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Что ж, не буду вас томить, давайте перейдем к обзору. Итак, на обложке главы мы видим молодых красоток, Фубуки и Псайкос, в чьих руках мы видим книгу с надписью The Third Eye, что означает «третий глаз». Это видение будущего, чего, кстати, Псайкос и хочет добиться. Но давайте все по порядку. Нам подробнее рассказывают про общество сверхъестественных исследований, во главе которого стоит Фубуки, и Псайкос в роли вице-президента. Мы узнаем, что помимо их сообщества есть еще и другие группировки, к примеру, радикальная группировка экстрасенсов, которые зовут себя «Невидимая рука». Сперва они бросили бросили им вызов, а затем захотели присоединиться к Фубуке. Нам показывают предысторию Псайкос, когда та начинала исследовать способность третьего глаза, и вот тогда она и увидела будущее. И там она увидела самого бога монстров, который потом и наделил ее этой силой. Точнее, будет правильнее, если сказать, что она смогла использовать божественную силу, что не всем удавалось. И вот когда Фубуки ее победила, она спрашивала себя, что же с ней случилось. Она ведь не была плохой девчонкой девчонка? Что же она увидела с помощью третьего глаза? С чем же нам предстоит столкнуться в будущем? И в этот момент появился Бог и она почувствовала его силу и присутствие, но потом появилась ее группа и все закончилось. Конечно, эти мысли о том, что же это было, не дают ей покоя, именно поэтому она идет к Псайко, чтобы лично все от нее разузнать. Но там наш Джокер, который хочет отобрать у Псайко силу третьего глаза. Этот чувак, как мы узнали из предыдущей главы, член группировки Цукиоми. Фубуки говорит, что всем героям известно, что Псайко здесь, и вот-вот придет ее сестра Кацумаки, что и происходит. Увидев ее силу, Сайтаму сразу догадался, что разрушение его дома – это ее рук дело. Она сразу захотела ликвидировать Псайкос. Но Джокер и Фобуки не дали ей это сделать. Конечно, этого Эспера Тацу сразу впечатала в стену, после чего наехала на свою младшую сестру, мол, какого черта ты защищаешь этого монстра? Она вспоминает, что Тацумаки говорила о том, что Псайкос хотят похитить те же люди, что и ее похитили в детстве следствия. Речь идет о той лаборатории, откуда ее спас сам Бласт. И эти же ребята хотят завладеть Псайкой, чтобы отнять у нее силы бога, или же третий глаз. Я вот подумал, а что если эта организация Цукиоми – это такая своего рода секта, которая поклоняется богу монстров? М? Что думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Так вот, Фубуки думала, что ее сестра хочет защитить ее, ибо она вспомнила, как та говорила, что хочет поиграть играться с ней. <clears throat> Речь идет о Псайкос. И это не то, что вы подумали. Тем временем наш Джокер вырубает сотрудников ассоциации вместе с камерами. Затем, стряхнув себя пыль, он, естественно, показывает, что он не такой слабак, каким он нам показался. И знаете, что еще? Фубуки радуется тому, что Сайтама пришел с ней. И теперь она ни о чем не беспокоится. И говорит Сайтаме, что в курсе того, что это он остановил Гару, Хоть сам Сайтама и говорит, что ничего ничего не помнит. Она утверждает, что это он. Скажу честно, когда впервые читал эту главу, у меня пошли мурашки по всему телу. Так приятно слышать, как она отзывается Сайтаме. «Щиперы, вперед! Ваш выход!» Итак, Сайтама же в это время говорит, что пришел сюда сказать пару ласковых слов тому, кто разрушил его дом. Но сейчас он видит, что у нее нету ни капли совести, ибо она продолжает рушить все подряд. К сожалению, мы не успели увидеть, как Сайтама наказывает Тацумбани нью так как наш Джокер пришел в себя и первым же делом избавился от Сайтамы, отправив его в подвал к монстрам демонического уровня. Кто не знает, откуда они взялись, это те самые монстры, которых захватил стальной рыцарь Бафой с помощью своих роботов 10 уровня, о чем он сам и говорил, когда лысый Плаж за несколько секунд расправился с ними. Вопрос, почему этот Эспер первым делом избавился от Сайтамы? Неужели он знает о его силе? Или он услышал Фубуки, когда та восхваляла его. А может это не он сделал? То есть возможно ли, что Тацумаки хотел атаковать Псайкос? Но тот парень и Фубуки отразили ее удар, тем самым под него попался Сайтама. А затем Фубуки хотела прикрыть эту дыру, но она не успела этого сделать, вот наш Сайтама и упал туда. Ну, думаю, это вполне может быть. Прошу вас, поправьте меня в комментариях, может я действительно что-то не так понял. Сайтама возмущается тем, что под штаб штабом они держат монстров, и теперь-то он уж точно будет держать у себя дома собак. На этом глава заканчивается. <sighs> Знаете, у меня такое ощущение, что тот подозрительный тип будто знает о силе Сайтамы. Будто он действительно специально избавился сперва от Сайтамы, чтобы тот не мешал ему захватить Псайкос. Что будет дальше, мы, конечно, примерно знаем от вебки Вана, но что же они сделают в манге, мы не можем знать, а лишь предполагать. Очень прикольно прикольно то, что мы все больше и больше узнаем о боге монстров, третьем глазе, власти и его команде. Думаю, в дальнейших главах нам как раз таки подробно раскроют информацию об этих разных организациях и группировках. Еще я думаю, что в будущем в One Punch Man появится много интересных героев со сверхспособностями. И это будет очень интересно и захватывающе. А на сегодня это все. Спасибо всем за поддержку. И конечно же, поздравляю всех с новым Новым Годом! Желаю своим дорогим подписчикам удачи, успехов и всего наилучшего в Новом Году. Но с вами был Аниманга. Всем пока! Пока!